le DES, donc en fait c'est l'instructorat, donc ils sont déjà enseignants, ils sont déjà moniteurs, euh, ou euh, ils ont enfin, ce qu'on appelle le BP, le brevet professionnel, donc ils sont déjà enseignants et ils viennent passer un niveau supérieur qui, qui est le DES, qui correspond à l'instructorat, qui va leur permettre de former eux-mêmes des enseignants. Euh, Une fois qu'ils sont dans l'attitude, vous avancez vos mains. Alors la formation dure un an, mais sur un an, ils sont sur le site 14 semaines. Le reste sont des stages. Voilà. Et nous, on leur euh, fournit euh, les chevaux pour se former. Donc ces chevaux-là sont des chevaux de l'école. Et les chevaux de l'école sont formés par les écuyers et après ils peuvent être basculés dans des cours comme ça. Et ça c'est super important parce que les chevaux sont euh, les meilleurs, euh, c'est le meilleur maître hein, pour, un, pour un élève. C'est-à-dire que le cheval va savoir faire tous les mouvements qu'on leur demande et eux, ben en fonction euh, de, leur, bah, de, la reprise des mouvements qu'ils ont à faire, et ben, ils doivent exécuter cela, mais déjà avec un cheval qui sait le faire. Et ça c'est indispensable. Donc ça c'est pour eux, je pense que ça fait partie des richesses qu'ils viennent chercher à l'école. Donc celui-ci, c'est un cheval portugais qui s'appelle Falco. Euh, il, a été, en fait, il appartient euh, à l'élevage national portugais, la Coudellerie nationale. Et on a un contrat avec lui, il nous a été euh, confié à l'école. Euh, il y a maintenant 4 euh, ans pour euh, présenter un cheval portugais aux longues graines. Voilà, ça fait partie des accords qu'on peut avoir avec les autres grandes écoles européennes. Ça, c'est le changement. C'est comme en Formule Enfin bon. <laughs> non, non, mais ça, permet en fait d'avoir, d'enchaîner les chevaux, ils sont échauffés, ça permet à Justine de se former aussi. Et c'est vrai que dans une journée, si on veut avoir un piquet de chevaux un peu fourni, c'est-à-dire avoir des chevaux qui soient déjà prêts à rentrer en gala, des chevaux qui vont rentrer en gala, bah, c'est assez long pour les former. Il faut, là dans le piquet de chevaux, moi j'en ai 7, euh, comme il y a aussi des cours et d'autres choses, on fait pas mal d'autres missions aussi euh, dans l'établissement, et ben voilà, c'est important euh, d'avoir une bonne organisation. C'est Zeus, et euh, il est, donc lui, il est confirmé, c'est le cheval qui se présente en, gala. Il a maintenant 16 euh, ans. Donc ce petit Zeus-là, alors lui, il a un gabarit, il est un petit peu plus petit. Mais voilà, il a son registre, il commence à voir, c'est un cheval voilà, qui est confirmé, qui a de l'expérience, qu'on peut emmener en gala, qu'on peut emmener... Euh, euh, sous les lumières, avec du public, euh, dans des endroits différents. Voilà, il, sait ce qu'il a à faire, il connaît son métier, il ne va pas s'émouvoir. Voilà. Son seul petit défaut, c'est qu'il est assez... Euh, il peut se distraire un petit peu quand il y a des juments. <laughs> mais par contre, une fois qu'il est là, c'est parce qu'on ne fait rien de spécial, mais une fois qu'il est au travail, après, il se reconcentre bien. Alors, au long on essaie d'être vraiment attentif au fait voilà, et ça c'est un peu notre défi au long rennes c'est ce qui, n'est pas facile. Vous voyez là, il se baisse, il se ferme un peu devant dans son encolure, parce qu'évidemment on est quand même euh, sur le contact sur les rênes, alors on ne se fait pas du tout euh, tracter, hein, bien sûr, on avance. Il faut toujours réavancer les mains, leur laisser euh, de la place, comme on dit, devant, de la liberté, pour, parce que l'encolure c'est très important, c'est le balancier des chevaux, notamment au galop, il faut qu'ils puissent s'en servir pour s'équilibrer, il ne faut pas qu'ils soient figés, bloqués. Voilà. Alors tout le défi résiste à, réside en fait avoir des chevaux qui soient quand même très rassemblés, vous avez vu dans des allures assez lentes, mais qui restent euh, si possible expressifs, pas trop courts. Très bien. Allez, hop, trop. C'est bien. Voilà, il repart bien léger, c'est plutôt agréable dans le contact. Très bien. Très bien. Et là, un peu de piafé. très bien. Et on s'arrête dans le calme nous, les trois femmes, je ne pense pas qu'on ait apporté une équitation différente. Euh, ça serait quand même assez euh, orgueilleux de le dire, et ce n'est pas le cas. Mais il faut quand même savoir que l'équitation de tradition française, c'est une équitation de légèreté, donc c'est une équitation qui sied très bien aux femmes. Ce n'est pas une équitation euh, guerrière, en force, c'est une équitation où on va chercher à travailler le rassembler, avec un maximum de discrétion dans les aides. Donc en ça, les femmes sont, je pense, légitimes au cadre, parce qu'on est vraiment euh, dans cette idée de travailler des chevaux dans la légèreté. Après, ce qui va être différent, c'est que le fait d'avoir des femmes au cadre, bah, ça peut permettre peut-être d'utiliser parfois des chevaux qui vont être euh, un peu moins grands, euh, voilà, sur lesquels les grands écuyers seraient pas forcément mis en valeur. Et, et puis, on essaie aussi d'amener dans le gala une touche un peu différente en termes esthétiques. puis bon, on a quand même une tradition forte euh, on est issu, en fait, on est une, école qui est issue d'une pratique militaire, on va dire au niveau historique, même si maintenant nous sommes euh, très proches du ministère des Sports et du ministère de l'Agriculture, et que maintenant nous sommes civils pour la grande majorité, mais bon, il y a quand même cette tradition. Et, l'équitation au cadre noir, enfin l'équitation tradition française qui est pratiquée, elle est euh, égale entre les hommes et les femmes. On n'a pas une équitation féminine ou une équitation masculine. Mais euh, par contre, on a une tradition, notamment auprès des sauteurs, qui est euh, marquée en fait par l'histoire du cadre et qui est là, euh, on va dire, reliée euh, au côté masculin. Très bien. Alors, habituel, enfin, souvent on essaie de se mettre à cheval avec un petit promontoire, donc ça fait un peu, <laughs> un petit côté, euh, comment dire, hein, <laughs> un peu prince ou princesse, un petit côté snob, mais c'est pas pour, euh, c'est parce que quand on se met sur un petit muret, quand on est là-haut, qu'on monte à cheval avant le manège, on se met sur un petit muret ou un petit bout de bois, c'est pour éviter de trop aussi tirer euh, au quotidien à chaque fois sur la selle et donc sur le dos du cheval. Donc voilà. Donc l'idée. Voilà. Donc voilà, donc son terreau il est un petit peu maigre. Donc là l'idée c'est de le remuscler et d'avoir un cheval qui a un peu plus progressivement de, de volume euh, musculaire. Ah. Ah, le petit truc qui tient pas. Voilà, bouge pas, c'est bien. Oh, Alors lui, c'est un cheval qui est assez étonnant parce qu'il peut être vraiment euh, très vif et un peu euh, cabotin comme ça au travail ou euh, quand on va, voilà, si on change d'environnement, il va, il va faire un peu l'idiot, des petits bons etc., un peu dans tous les sens. <laughs> Et, quand vous êtes en gala, alors que c'est un environnement qui peut être quand même anxiogène pour les chevaux, il y a le public, il y a les lumières, il y a, la musique, bah, il est super sérieux, super volontaire, hein, donc c'est assez agréable. <laughs> Il est très fiable euh, quand on est en galère. <laughs> Donc mon objectif petit à petit dans la séance et au fur et à mesure des séances, ça va être d'avoir un cheval dont l'encolure voilà, vient un peu plus prolonger le dos du cheval pour euh, travailler de façon euh, harmonieuse et pas être voilà, trop court dans ses allures et pas trop comprimé. comme beaucoup de mamans, euh, il faut jongler entre les emplois du temps. Bon, alors nous, on a la chance d'avoir, euh, d'abord, euh, on est, on est, une région où on habite proche de notre lieu de travail, donc c'est vrai qu'on s'organise le mieux possible. Et puis bah, après, il faut faire aussi des choix. On va dire quand on est euh, une maman d'un jeune enfant, et eh ben, on va faire moins de compétition <laughs> parce qu'il a besoin de nous à ce moment-là. Et puis euh, voilà, c'est un peu des choix de carrière par moment, mais ça s'organise bien. Et je pense que le, le fait d'être maman, ça peut influencer aussi notre équitation parce que euh, être maman, c'est éduquer des enfants. Alors quand on a des jeunes chevaux, ils sont aussi un peu des, c'est pas nos enfants, mais ils sont, on les, on prend soin d'eux on doit les éduquer, on doit les faire grandir, on doit les dresser et puis on doit les maintenir en, bonne santé. Donc il y, a vraiment un rapport et je pense que tout ce qu'on vit euh, dans notre vie euh, privée influence aussi notre pratique euh, équestre. J'ai eu l'opportunité de monter à cheval un peu par hasard et c'est vrai que du coup c'est vite devenu une passion. Et par contre, ce qui fait que j'ai décidé d'en faire mon métier, c'est sans doute la combinaison d'être avec les chevaux et d'enseigner. Comme j'étais passionnée par les chevaux, ben j'ai choisi de faire monitrice d'équitation. Voilà, ça a démarré comme ça. Je suis petit à petit allée vers l'instructorat, donc je suis venue ici pour le passer. Puis ensuite, je suis repartie euh, sur le marché du travail. Et puis à un moment, bah, j'ai eu envie de revenir ici parce que finalement, la palette des missions qui sont proposées, euh, vraiment m'intéressait. Et puis, euh, avec l'envie aussi de, eh ben, de participer au gala du cadre noir. Parce que ça, c'est vrai que c'est... Alors, euh, c'est ce que ça représente, mais je crois qu'il y a aussi le côté artistique, puisque j'ai toujours aussi aimé... Euh, enfin, j'ai toujours été attirée aussi un petit peu par, euh, par le côté artistique des choses. Euh, donc voilà, quand on combine tout ça, finalement, le métier d'écuyer du cadre noir me convient assez. <laughs> C'est jeune qui a 7 ans. 7 ans et peu d'expérience encore. Et euh, l'objectif avec ce cheval-là, c'est de... Ce serait de faire les présentations publiques cette année. C'est pendant la saison touristique, grosso modo, de mars à octobre. Ça se passe en matinée, ça dure à peu près une heure et c'est une version euh, qui est très pédagogique pour le public. On explique vraiment ce qu'on fait au quotidien avec les chevaux. Et puis pour les chevaux, ça permet de faire entrer en piste les jeunes chevaux, puisqu'il y a le public avec tout le stress que ça peut provoquer. Mais, euh, mais les chevaux n'ont pas la grande tenue de gala, il n'y a pas les lumières qui rajoutent encore du stress. Donc c'est euh, voilà, une première façon d'entrer en piste euh, pour les chevaux qui sont encore jeunes. Donc voilà, ça c'est l'objectif avec ce cheval-là. Non, non, non, Donc en fait, là, ce cheval-là, aujourd'hui, va faire... Euh, oh, oh, oh. <laughs> Peut-être ce qu'il veut. <laughs> oh, là. Oh, oh. Quand il va, donc il va sortir deux fois, comme tous mes chevaux, hein, il sort toujours deux fois. Mais aujourd'hui, je veux que ce soit une journée un petit peu plus, euh, en termes d'intensité, plus, plus légère, en termes d'intensité de travail faire euh, ce qu'on appelle du stretching. On va essayer plutôt de, le mettre dans une, une, attitude un peu étendue pour euh, enlever toutes les éventuelles courbatures et puis euh, bah, psychologiquement, voilà, le laisser un peu plus tranquille aujourd'hui. Allez, trotte, doucement, doucement. Bon, c'est un cheval qui est plutôt un tempérament assez assez volontaire, assez positif. Il peut être un petit peu joyeux, mais ça c'est plutôt bien. Après, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens quand même. Et en fait, là, on est dans un endroit, c'est assez pratique parce que euh, c'est un rond de longe, donc ça le canalise physiquement puisqu'on est, voilà, on est dans un rond entouré d'un mur, mais au final, il, se passe beaucoup de choses à l'extérieur, donc il va entendre beaucoup de choses et pas forcément les voir, donc ça peut expliquer que par moment, il, voilà, il accélère un petit peu, il est il se demande ce qui se passe à l'extérieur. Mais globalement, c'est un cheval qui est très positif et euh, qui peut par moments s'inquiéter un petit peu. Donc faut... je sens qu'il a toujours besoin d'être euh, rassuré, conforté. Voilà. Oh, oh, oh, oh. Down. Oh, oh, trop. Donc là, voilà, il y a un cheval qui passe à l'extérieur, donc il l'entend mais ne le voit pas. Oh Oh Oh Oh C'est bien, c'est bien. Mais à partir du moment où il, il, a compris, à partir du moment où on l'a rassuré, il est voilà, très positif. Oh Pas Très bien. Oh, stop. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dehors À partir du moment où on met un enraînement, de toute façon, on ajoute une contrainte, bien évidemment, puisqu'on va imposer au cheval une attitude. Mais là, l'objectif, c'est... Alors, c'est quand même de limiter la contrainte dans le sens où c'est... Euh, de chercher une attitude dans laquelle il va trouver du confort et surtout dans laquelle il va euh, s'étirer le plus possible. Ce que j'expliquais tout à l'heure, là, c'est vraiment essayer de le mettre dans une attitude où il va pouvoir euh, euh, étirer son corps avec tout le bénéfice que ça peut apporter. Donc là, c'est vrai que c'est la première fois que je lui mets. Donc en général, dans cet entraînement là les chevaux fonctionnent rapidement assez bien dans cette attitude de stretching. Et donc moi, ce que je regarde, ben, c'est l'attitude et la façon dont il bouge. Et puis donc, il faut que cet enraînement ne ben, soit pas sous tension. Il faut que justement l'enraînement se relâche un petit peu. Et ça va m'indiquer que le cheval fonctionne assez librement dedans. Et donc, je ça va me permettre d'atteindre le but recherché. Là, oh oh, voilà. Donc, ce que je recherche, c'est qu'il voilà, qu'il essaie de mettre son encolure bien basse pour étirer vraiment euh, bah, toute sa ligne du dessus, tout son corps. donc là, mon souci, c'est vraiment euh, donc le mettre dans cette attitude longue et puis voir euh, quand même une, certaine liberté de mouvement. Donc pour l'instant, il est un petit peu encore contre l'enraînement, il le découvre. Donc petit à petit, alors là, je vais le laisser trotter doucement, tranquillement, qu'il se rassure. Et puis, bah, ce que j'aimerais, c'est que petit à petit, il comprenne voilà, qui peut descendre son encolure et que ça va finalement lui faire du bien et qu'il y trouve voilà, du confort. Parce que le cheval, il fonctionne comme ça. Hein. Avec la notion de confort et d'inconfort, c'est bien, bonhomme. Voilà. Très bien, ça. Voilà. Quand il ose vraiment emmener sa tête et son encolure vers le bas, on voit que le dos, lui, euh, se remonte en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant et, utile et bénéfique. Voilà. Et là, on voit bien qu'à son œil, à ses oreilles, bah, il est euh, plutôt assez relaxé, il commence à saliver. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs euh, qui me font dire que voilà, tout va bien. <laughs> Oh, stop. Très bien. Parfait. peut-être qu'il va vouloir la voir avant, Vous sais Là, Peut-être la chercher hein. en bas. Non, mais laisse-la en bas. Là, moi, je lui ai dit qu'on serait au manège à midi, à midi 30 pour la mettre à la C'est incroyable, c'est élégant. Ça y est Ouais. le projet euh, par adressage, euh, il s'est... Euh, en fait, on me l'a proposé. Je n'étais pas en demande, c'est-à-dire il se trouve surtout que la Fédération française d'équitation sollicite régulièrement l'école quand elle détecte un cavalier handicapé à potentiel ou qui a déjà beaucoup d'expérience. Et dans ce cas-là, la, fédération sollicite l'école pour éventuellement trouver un cheval à ce cavalier pour faire de la compétition internationale. Ah, C'est la selle de Céline qui a vraiment été confectionnée euh, euh, pour être complètement adaptée à son, handicap, donc avec un euh, système de taquet derrière pour, euh, pour l'aider à se caler, euh, avec des systèmes de sangles aussi pour maintenir ses jambes. alors, c'est une derrière. Hein. C'est parti. Attends. 1, 2, 3. Il est en Ouais. Attends. Euh, je suis pas dessus, hein, lâche pas. <laughs> Voilà. on entraîne des cavaliers, effectivement, on se sent en tout cas euh, acteur de la réussite. Et euh, là, c'est d'autant plus valorisant que euh, ben voilà, Céline, il a fallu qu'elle surmonte beaucoup d'épreuves. Et puis moi, je, suis admirative de, son courage et de sa volonté et de, l'énergie qu'elle met dans tout ce qu'elle fait. Donc forcément, je suis ouais, fière de participer à ça. Et ensuite, tu reviens sur des mains un petit peu plus ensemble. Tu vois, quand tu as la hauteur de nuque qui te convient, c'est juste que tes mains soient ensemble, proches l'une de l'autre. Tu vois, là, les mains écartées, pour moi, ça dure trop longtemps, Céline. Du coup, je ne sais pas ce que tu veux, je, même moi. Si tu écartes les mains, c'est parce que tu veux une réponse bien précise. Quand tu as la réponse, tu arrêtes d'écarter les mains. Voilà, sinon ça, forcément pour elle, c'est pas assez clair. C'est surtout que le cheval, il a besoin que les choses soient claires, mais euh, c'est-à-dire que c'est une demande, une réponse, et pas une demi-demande, donc une demi-réponse. Sinon, le, dialogue entre le cheval et le cavalier n'est pas clair, et c'est pour ça que par moment, le cheval reste un petit peu entre deux. Donc ça, il faut vraiment, euh, mais avec tous les chevaux, qu'on soit valide ou handicapé, il faut vraiment instaurer un dialogue très clair pour ça que moi je dis souvent, il vaut mieux être sur des choses très simples mais très claires. Ça, met en place un socle, une base euh, qui va être... très important pour la suite pour demander des combinaisons un petit peu plus complexes. Il faut au départ que les codes simples soient très clairs. Donc là, c'est pour ça que je dis à Céline, je préfère qu'elle demande des choses simples, mais par contre, je veux voir ces demandes très clairement et voir les réponses très clairement de la part de la jument. D'accord Et après, c'est l'énergie que tu as dans cette intention là et l'énergie n'a rien à voir avec le fait de bouger beaucoup le corps. Euh, les sticks, c'est plus moi qui va venir les utiliser en remplacement de mes jambes. Euh, après, il y a quelques codes spécifiques euh, qui ont été mis en place pour les déplacements de côté. Euh. Nadège, elle, elle va, elle, va comment assembler un son code de jambe, par exemple, à un code vocal. Et ensuite, la jument, moi, je réutilise ce code vocal et je peux insister avec mes sticks, mais en général, elle répond très bien au code vocal déjà. Voilà, ok, c'est bien ça. Voilà. Soit tu lui demandes de se baisser, soit ta main n'agit pas et auquel cas, voilà, elle est en connexion avec la bouche sans rien demander. C'est bien ça. Baisse là, baisse, baisse. Vraiment. Écarte tes mains, écarte. Voilà. Ok, Céline, c'est bien. Et là, elle trotte très bien. Hein. Ok Quand tu m'as dit ça, je crois que ça... Ce qui est assez bluffant, c'est que finalement... Euh, Céline ne l'avait pas montée depuis le mois de mai l'année dernière, donc ça va faire quasiment un an. et euh, finalement, elle n'oublie pas. <laughs> elle se réadapte complètement et donc ça c'est chouette, c'est chouette. Ça a gonflé alors après Non, rien du tout. Non mais c'est le, boulet où elle a les molettes qui travaillent, enfin, elle a ses molettes articulaires, et du coup ils avaient dit mais je, je n'ai jamais été confrontée au handicap, ni dans ma vie professionnelle, ni dans ma vie privée. Euh, donc je partais un petit peu, euh, enfin, je savais pas trop où je mettais les pieds, ça m'inquiétait un peu. Puis finalement, j'ai été complètement embarquée dans ce projet. Et puis, euh, ce sont des, belles aventures, en fait. Accompagner un cavalier handicapé dans ce projet sportif, c'est, en tout cas, de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'était une belle aventure. C'est important Oui, que la tête, elle le sait d'ailleurs, elle l'a pas vu. Allez, je voir ma La petite récompense après un bon travail. Ah bah là, elle cherchait, mais elle attendait, elle a l'habitude. Bon, des petits rituels concrets avec eux aussi. Hein. Donc là, votre emploi du temps est minuté. Oui. On vient de finir quelque chose, on repart ailleurs. On repart avec un autre cheval, c'est ça. Je suis. chaque utilisation pour pas qu'il y ait de blessures parce que du coup sinon euh, bah, quand ils mangent de la paille forcément ça laisse un petit peu de dépôt et du coup ça risque de sécher, c'est sale et puis euh, ça peut euh, leur, faire des petites blessures. Donc du coup on nettoie les morts et on nettoie les cuirs après chaque utilisation. Je assez maniaque des morts propres. <laughs> Donc j'aime bien le faire moi-même puis en plus ça se fait toujours beaucoup mieux quand c'est c'est encore un peu humide plutôt que quand ça a séché euh, sur le mort. moi je suis la cinquième femme embauchée euh, au cadre noir. Euh, on est trois actuellement, nous sommes trois actuellement. Je pense que ça a été beaucoup plus difficile pour les deux premières. Euh, voilà, c'était essentiellement un milieu militaire euh, d'hommes, un peu plus macho qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, l'équitation étant un sport mixte, en plus, on a vraiment l'habitude de pratiquer en compétition entre hommes et femmes. Et au sein du cadre noir, on sait qu'on apporte quelque chose en tant que fan, femme, un petit peu plus de, finesse, on monte plus avec notre feeling parce qu'on a moins de force. Chacun a, a des qualités et du coup, on essaye vraiment de travailler en complémentarité. Là par exemple, je vais le, travailler avec Guillaume qui sort en compétition aussi avec moi pour avoir euh, vraiment un regard extérieur et pas travailler toute seule. C'est vraiment notre force et notre chance, c'est de pouvoir travailler ensemble et pas d'être euh, tout seul, isolé dans une structure. 4, 8, 8, 4, c'est ça hein, Tu vois l'impact que peut avoir ton corps juste par ton placement dans la selle. Ton cheval va vraiment le sentir et va se placer lui aussi différemment. Hein, ça c'est important. Hein. Et en plus de ça, tu vois, ça évitera de le choquer un petit peu si tu es un tout petit peu plus loin de lui, alors loin entre guillemets, mais si tu es éloigné parce que ta jambe, parce qu'elle n'est pas tout à fait au contact, que tu n'es pas tout à fait investi dans ta selle, le moment où tu vas venir pour agir avec lui, vu son tempérament, c'est ça qui risque de le brusquer un petit peu et de le faire se chauffer un peu plus. Alors que si tu es toujours connecté à lui, mais dans différents états, connecté, toujours connecté mais plus souple, connecté, tonique, mais, mais là pour le coup tu es toujours avec lui, mais dans différents états. Et ça lui indique dans quel état lui doit se placer. Voilà, et déjà tu es placé comme tu veux tu soit dans le galop. Pas grave, attention qu'il ne se jette pas à gauche. comme si tu voulais le rentrer un peu vers gauche. Oui Pareil, le départ au galop à gauche, c'est exactement comme le changement de pied. Hein. Tu vois, les côtes qui sortent un peu à gauche, l'épaule qui se jette à gauche. C'est à ça, c'est à, ta jambe, de le rentrer un peu, de le renvoyer vers l'extérieur. En plus, il est très sensible à ta jambe, à ton corps, à ton poids du corps, à ce que tu fais dans la selle, donc il faut se servir de cette outil. Le fait qu'on ait les trois missions qui sont compétition, la formation et puis euh, le cadre noir, on a des journées quand même euh, où on ne s'embête pas, mais c'est complémentaire, on fait beaucoup de choses. Euh, c'est pas du tout monotone, puis avec les chevaux de toute manière, euh, on en apprend tous les jours et on ne s'embête jamais. Hein. Ah, d'accord. tu vois, Bah, moi, mon projet professionnel, en compétition en tout cas, c'est Paris 2024. En tout cas, c'est le projet, on verra bien si on y arrive ou pas, avec euh, ce petit Sartorius là. Euh, voilà, c'est mon projet, mais après, euh, je, travaille pour, on verra, on verra cette compétition, c'est en vue de la sélectionner pour les championnats du monde des 7 ans, des choix de 7 ans. Les On a mis start list de ce concours de dressage international ici au cadre noir de Saumur sur le site internet de l'IFCE, ifce.fr. moi je l'ai senti un peu plus à quand même. Euh, très bien, 6 pirouettes, enfin demi minutes, ah, très bien. Le galop bien. Elle a une facilité à bien garder sa cadence quand même au trot, hein. les demi-cercles, demi-cercles, c'est assez dur souvent. Hein. Ça, elle a toujours fait ça très bien, les cercles de 8 mètres, euh, elle reste euh, bien. Non, elle va être chouette, hein, faut ah que j'arrive à la... Et là, elle va avoir une bonne note, ça Ouais, elle a plus en, qualité, elle a plus qu'hier déjà. Ouais, je peux tout, je qu'elle mature, faut qu'elle se durcisse un peu aussi. Je suis satisfaite de la jument, hein. elle était euh, plus enclenchée, plus dans le concours qu'hier. C'est pas facile les concours à la maison parce qu'ils sont chez eux, donc euh, ils sont pas dans l'ambiance concours euh, comme d'habitude. Il n'y a pas cette petite niaque qu'ils peuvent avoir en concours. Et hier c'était carrière d'honneur, elle est plus vraiment dans son élément, enfin plus, chez elle. Là, cette carrière-là, j'y vais pas souvent, donc je pense qu'elle s'est sentie un petit peu plus en concours. Et c'est une jument qui est assez introvertie, donc euh, met mais temps souvent à, rentrer dans la compétition. Là, c'est le deuxième jour, et du coup, aujourd'hui, euh, elle était plus, plus rassurée, plus avec moi. Donc euh, non, non, je suis contente, parce que c'est une jument qui a 7 ans, donc c'est le début. Hein, et elle montre que, je pense, ça sera un bon cheval de dressage pour l'avenir. Pauline Van et Dakota du Jean Denbourg, fille de Donjon de Hus. Pauline qui prend la deuxième place avec Dakota Hus. et une moyenne de 73,400. 1984, l'écuyer en chef de l'époque, le colonel Durand, euh, m'a euh, proposé pour intégrer le, cadre noir. Donc j'étais euh, aussi la première femme à intégrer le, cadre noir. Donc c'était inespéré. en rentrant à l'école, je n'y pensais même pas. Donc en 84, j'étais habillé en noir. J'ai fait le, le, carrousel qui est euh, en bas, le carrousel de l'école de, cavalerie. J'avais un cheval euh, civil, un cheval qui m'appartenait, avec lequel j'ai fait des présentations individuelles. Et là, <laughs> j'ai été, à chaque présentation euh, avec une foule qui venait s'agglutiner autour de moi pour avoir des, autographes. C'était très, très sympathique, très émouvant. Euh, c'était un peu, j'étais un peu iconoclaste, hein, la première femme au cadre noir. Euh, comment s'est passée mon, intégration dans ce monde euh, d'hommes ça a été sans problème puisque j'avais passé un an comme stagiaire, donc ils me connaissaient. J'avais un cheval qui sortait déjà un bon niveau en, en compétition, donc voilà, je commençais à faire mes preuves. Et euh, il n'y a eu aucun problème au, moment, enfin, en, interne, aucun problème, ou, s'il <laughs> y avait quelques jalousies ou quelques mécontents, je ne l'ai pas su. Euh, par contre, euh, parmi alors les anciens du cadre noir, il y en a, il des anciens écuyers qui ont très bien accueilli la chose, un colonel qui m'a donné une paire d'éperons, enfin ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques notes discordantes d'anciens qui trouvaient que c'était scandaleux de faire euh, rentrer des femmes au cadre noir. Mais dans, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé.